nanesou pět lisice. To je to ljudi, još jedan lis ostreljen. Morali smo kad opucam, bio je živ, ali zadovoljni smo, to je bar ja dugo nisam imao priliku da pucam na lisa. E, zahvalit ću se mom vodiču, gospodin koji je to sve omogućio. Evo moje srećno lice.